Yo yo yo, kembali lagi di channelnya Rian PY. Thank you guys, masih stay tune di sini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Karena yang subscribe, gua doain masuk surga. Langsung aja yuk, kita lihat video yang berikut ini. Run. Ingin mencoba menjahili teman, pacar, atau saudara kamu? Coba deh ganggu mereka dengan mengirim bom chat ke WhatsApp mereka. Tapi pasti akan melelahkan kan jika harus tulis chat satu persatu sampai banyak. Hmm, pasti gempor tuh tangan. Di sini saya punya cara praktis guys. Kamu bisa kirim chat sampai 100 miliar sekaligus. Begini cara jahilin teman lewat WhatsApp menggunakan laba-labi. Ingat, laba-labi bukan laba-laba ya guys, apalagi bala-bala. Cara ini dijamin bikin kesal. Aplikasi ini juga mudah digunakan guys, hanya butuh beberapa langkah dan dijamin sukses jahili teman. Begini cara lengkapnya. Pertama, pastinya kamu harus install aplikasi laba-labi di smartphone kamu. Karena aplikasi ini belum terdaftar di Play Store, maka masuk ke pengaturan, geser panel sumber tidak diketahui hingga berubah warna menjadi hijau. Lalu, oke. OK. Kalau sudah, buka aplikasi dan kamu akan diminta untuk menyetujui Terms and Condition Agreement. Langsung saja tap Accept. Bukan Accept Superman ya guys. Setelah itu, untuk mengaktifkan aplikasi laba-labi ini, kamu harus masuk ke pengaturan accessibility di smartphone kamu. Geser toggle ke sebelah kanan untuk mengaktifkan. saat muncul pop-up konfirmasi tap OK. Sekarang saatnya menjalankan misi jahil di WhatsApp. Tap saja kontaknya. Pertama, pilih kontak siapa yang ingin kamu kirimi chat bomb. Setelah itu, Tap pada pilihan Accept Term and Condition Agreement. Saat muncul pop-up lagi, langsung tap Accept. Bukan Accept Superman ya guys. Selanjutnya adalah membuat pesan yang akan kita kirim sebagai chat kamu bisa mengirim mulai dari 1 sampai 100 miliar chat sekaligus. Untuk penjelasannya, lihat pada gambar ya guys. Kalau sudah, tap send. Maka aplikasi akan secara otomatis mengirim chat bom ke kontak yang kamu pilih. Beginilah tampilan bom chatnya guys. Pesan akan terkirim sesuai format yang kita buat tadi. Mudah dan praktis, tanpa perlu capek tulis satu persatu. Itu dia guys, tips cara jahili teman lewat WhatsApp dengan aplikasi laba Eh, maaf, maksud saya Labi-Labi. Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Laba-Laba, Kamu juga bisa kirim chat secara broadcast loh. Gimana? Praktis kan? Ayo, cari target dan selamat mencoba. Sekian video dari saya. Terima kasih telah setia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan subscribe.